celui qui est pur se purifie davantage, mais que celui qui est souillé se souille encore dans le péché, que celui qui est impur continue dans son impureté, car le lion revient, avec lui sa rétribution. juger toutes les nations. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, toutes sortes de douleurs, des cris et des hurlements. la crainte d'elle que celui qui est à part continue de se mettre à part, mais que le débauché évolue dans son impudicité et que le rebelle continue de se rebeller car Yahweh revient et il n'est pas dans les sentiments a averti l'humain, mais va juger équitablement. C'est pourquoi dit le roi, recherchez-moi pendant qu'il est temps. Je me laisserai trouver et je pourrai vous sauver. trop.